Величезний схрон розташовувався в одному із сіл Володарського району. Правоохоронці вилучили небувалу кількість боєприпасів, що були привезені із зони АТО. Понад 150 гранат, 87 пострілів для гранатомета та понад 20 тисяч патронів. Обшуки території продовжуються, і зараз злодіїв тим часом шукають і вже відкрито кримінальне провадження.